හොඳයි යාළුවනේ අපිට ආවා මම ආවා මේ ආට් විලේ කියන එකට බලන්න පොඩ්ඩක් මෙතන තමයි තියෙන්නේ පෝචොන් වල පෝචොන් ටවුමට ආවා අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක මොනවද තියෙන විස්තර ටික මම ගිහිලා නැහැ පළවෙනි අතට ආවේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන ඇතුළට ගිය වීඩියෝ වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඕකේ මෙතනින් තමයි ටිකට් එක ගන්න තියෙන්නේ ටිකට් එක අරන් අපි උඩට ගිහලා බලමු මෙතන ටිකට් එකක් ගන්න තියෙනවා. ටිකට් මේ විදිහට තියෙනවා ටිකට්. ඒ කියන්නේ 5000ට 3000ට 1500ට අපිට ටිකට් එක අරගෙන මෙතන ටිකට් දැන් ගන්නවා මගේ යාළුවෝ. අපි ටිකට් එක අරගෙන ගිහලා බලමු උඩට කොහොමද මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. අර වගේ ඈතට පේනවා. තියෙන විදිය. ඔයාලට පුළුවන් පෝචන් වල ඉන්නව නම් මේක බලන්න එන්න. මේ පෝචන් ඉන්න කට්ටිය ලොකඩ බලලා ඇති. Thank you. ඔන්න දැන් අපි එළියට ආවා. එළියට ඇවිල්ලා දැන් බලමු ගිහිල්ලා ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. මේක පරණ ගල් කුරියක් ගල් කුරියක් තමයි විලේක කරලා ලස්සනට හදලා තියෙන්නේ. බලමුඩට ගිහිල්ලා. මේක කෝපි සොප් එක මේ කෝපි තියෙනවා ඇමරිකානෝ සා මිල්ක් කෝපි ඒ කෝපි වර්ග තියෙන මොන දෙයක්. මේකෙන් බොනවා මේ ගල් වල බලන් ආවොත් ඕන කෙනෙකුට මෙතන උඩටම ආවට පස්සේ මෙතන කෝපි සොප් එකක් තියෙනවා ඒකින් කෝපියෙන් බොන්න පුළුවන් ඊළඟ පුළුවන් මේ කෝපි සොප් එක තමයි ඊට පස්සේ පල්ලයට යනකොට තව එකක් තියෙනවා ඒක බලලා ගල්ලාලා බලන්න එනවා නම් මෙයාගේ තැනකට ඇවිල්ලා කෝපියක්ෙන් දීලා ඊමේල් යන්න පුළුවන්. ලස්සන තැනක්. එන්න මේක විතර පරර ගල් වලක්. ගල් කඩලා කඩලා කඩලා කඩලා අවුරුදු ගාණක්. දැන් මෙතන මේ මිනිස්සුන්ට බලන්න පාකයක් කරලා. ලස්සනයි. එන්න බලන්න. ఎదుగుదలండి මේ තියෙන ගල්කඩ මැසින් ඉස්සර මේ වගේ වෙන් තමයි වෙඩි බේත් කොටලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් කල් මේක මේ තියෙන ලියලා මේකේ ඇති හමර් එක පැරණි හමර් එක මෙතින් ගාලා කොයි අවුරුද්දද කියලා වර්ෂය නම් ගහලා නැහැ. විශාල ගල්වලක් මේක. අවුරුදු ගාණක් කඩලා කඩලා දැන් මේක පාක්කයක් කරලා 걸어가면 범위가 무릎이 가요? 응, 이제 가요. 오, 찍었다. 오, मैं एरिया है तो मैं पता लगा इधर चल रहे हैं इधर सेफ से मैंने लगा तो मैं ज़्यादा प्यारा है මේ ගල් කුරිය මැද්ද මේ මැද්ද තම වතුර වල තියෙන්නේ. ඔය අතර පේන්නේ දෙපැත්තම කඩලා මැද්දේ වල හැදිලා. ඔප්පිදස ඔප්පිදස කියන එක පොඩ්ඩක් 아니야, 아니야.

දඹුර නෑ. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට කඩාගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් අවසාන කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට අවසාන කරලා තියෙනවා අර ගල්වල. විශාල ගල් පර්වතයක් මේ විදිහට කඩලා අවුරුදු ගාණක් මම හිතන අවුරුදු 50ක් 20ක් විතර කඩන්න ඇති. ඒ කඩලා අවසාන වේ දැන් මේ විලේ එකක් කරලා කට්ටි බලන්න එන ගොඩක් සෙනගෙනවා අදන සෙනගඩු වැහි වැස්ස වගේ තියෙන නිසා ඉන්නත් නැත්නම් මෙතන ගොඩක් සෙනගෙන තැනක් ඔයාලට පුළුවන් පෝචර් නගර කිට්ටු ඉන්නවනම් මේ ගල් පර්වතය සහ ගල් වල බලන් එන්න වැඩි වියදමක් යන්නේ නැහැ. වොන් 5000යි ගන්න උඩට එන්න පුළුවන් පයින් එනවා නම් පයින් එන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගලන්ට පයින් මේ ට්‍රේන් එකෙන් එන්න පුළුවන් උඩට පොඩි මෙහෙම තියෙන විශාල ගල් පර්වතයක් මීටර් 200ක 300ක් විතර උස්සයි මේ ගල් පර්වතේ මේ ඉස්සරින් උඩින් ඉඳන් කඩාපු කඩාගෙන පල්ලයට පල්ලයට පල්ලයට ඇවිල්ලා තමයි නැහගේ වතුර මත් වෙලා තියෙන්නේ එනවා කඩාගෙන වෙලා ඔය තියෙන පල්ලෙහා වතුර වල දැන් වතුර වල එහෙන් තියෙන දිය ඇල්ලක් ඒ මතුවෙච්ච දිය පාරක් තමයි අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ මම පෙන්වන්නම් එකත් में armatura tiene 10L, 10, 10 para e 10 para තමයි ටැංකිය පිරලා තියෙන්නේ මේ ගල් වල මැද්දේ. දැන් පල්ලෙහාට යනවා මේ ට්‍රේන් එක යනකොට අපිට උදියා පේන පටාන් හොඳයි. මෙතන ඉතර ඉතුරු ඉත කෑලි තමයි තියෙන ගල් කඩල. චීජන් සේවා දහසල් 方向是个拥有悠久传统和历史的地方，山川和风景秀美，资源丰富，地势厚道。自古以来，这里是块风水宝地。凤川市有史记地的。 太攀江的绝景是湖光山色、翠木林荫的。 약간 튼튼해지고 있어. මේ පාර දිගේ ගියත් උඩටම යන්න පුළුවන්. පයින්. සල්ලි ගන්නෑ මේකට. මේක ෆ්‍රී. මේ අර ගල් වලේ තියෙන වතුර පාර තමයි මේ පල්ලෙහාට ගලාගෙන ඉන්නේ. ගල් වලින් එන වතුර පාර. මේ ඇලපාරක් වගේ එන්නේ පල්ලෙහාට මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගල් වලින් එන වතුර පාර. මේ දවස්වල වතුර පොඩක් සැරට තියෙනවා. මොකද වැස්ස නිසා තමයි වතුර පාර සැරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් එච්චර ලොකුට එන්නේ නැහැ. පල්ලෙහා තියෙන කාර් පාක් ඒ වාහනේ කියනවනම් පාක් කරන වාහන පාක් එකේ තියෙන උඩටම ඇවිල්ලා පල්ලෙහා පාක් වල නවත්තන්නද උඩටම ඇවිල්ලා පාක් කරලා නවත්තන්න පුළුවන් වාහනේ. අපි නවත්තියේ වාහනේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන පාක් ඒව නවත්තන්න නැතුව උඩටම එන්න එන කට්ටිය ඇවිල්ලා උඩ පාක් කරන්න වාහනේ. සල්ලි ගන්නෑ ෆ්‍රී. ඔන්න උඩට ගිහිල්ලා ආවා. පල්ලෙහාට ආවා දැන් කාර් පාක් එක ගාටම. දැන් ඉතින් ගමන අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ දාන වීඩියෝ එකේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒකට සමා වෙන්න. මම channel එක subscribe කරන්නයි, like දාන්න, comment දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියමින් එස්එල් මයි YouTube channel එකකින් සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.